ra wasaare soo dhawow dadka reer galmudug xukuumad baarlamaan iyo shacab weynaha galmudug waxay ku faraxsan yihiin booqashadaada aad ku timid galmudug waxay kugu soo dhoweynayaan farxad iyo raynrayn iyo niyad sami ay kugu sugayeen waxaan ku leenahay ra-iisul wasaare gurigaagii dadkaagii deegaankaagii soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug kusoo dhowow waxaan rabaa inaan halkan mudane ra-iisal wasaare kaaga mahad celiyo mashruucii aad iyo aad qaaliga noogu ahaa ood noo dhagax dhigtay galabtay dhismihiisiina aad amartay waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare adiga xukuumaddaada waa ku mahadsantihiin intaas kadib ra-iisul wasaare galmudug waxay diyaar u tahay siday caanka ku ahayd kaalintii ay soomaali uga jirtay iyo dowrkii ay ka soo qaadatay howlihii muhiimka ahaa ee wakhtigan isaga ah hor yaallay soomaali iyadoo doorashada xilliga doorashada muddaxaleedkii dowladda federaalka uu gabaabsiga yahay dhammaaday ama dhow yahay ay duruufo badani ku gadaamnaayeen galmudug xukuumad baarlamaan iyo shacab waxay isu taageen gogol nabadeed gogol isu keenid gogol doorasho lagu galo ayay soomaaliya u dhigeen gogoshiina rogrogid badan tanasul iyo dherindherin kadib waxay ku guulaysteen guushii taariikhiga ahayd ee heshiiskii doorashada dalka lagu gaaray runtii dadaalka reer galmudug ku bixiyeen gogoshaas iyo taabagelinteedii iyo heshiis mirdhal inuu ka soo baxo waa mid aan hadda sharaxaad badan iga baahnayn ee taariikhda galay waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo heshiis doorasho waa dhacay dalkuna doorasho heshiiskeedii waa waa lagu heshiiyey waxyaabihii yaryaroo dib ka soo baxay oo fulinta doorashadii ka soo baxay galmudug mar labaad kaalinteedii waa waa gashay ama dadaalkeedii waa bixisay kulamo iyo shirar tabashooyinka iyo arrimaha jira la xiriirana waa soo gashay galmudug haddana weli diyaar bay u tahay inay gacan ka geysato oo idinkula shaqayso lug dalable waa laga aqo ogyahay carab dalableh waxaan leenahay wixii dalableh laga daaya soomaali mar labaad iyo mar saddexaad mudane ra-iisul wasaare soo dhowow soo dhowow ku soo dhowow gurigaagii